Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken və Qərb ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun sədrliyi ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının sessiyasında iştirak etmirlər. Həmçinin sessiyada daimi nümayendeler seviyesinde Büyük Britanya ve Fransa'da iştirak edir.